привет, мои самые лучшие друзья. А, уже множество я снял багов про Арк Вардена, возможно он кому-то надоел, но давай, друг мой, давай уже добьем героя до конца. Ведь ни для кого не секрет, что сам Гейб сидит и рассматривает через лупу каждый мой видос, потом фиксит баги. Этот баг а, присылал зритель Маэстро, ссылка будет в описании. Еще раз напомню, вы можете присылать, в описании есть ссылка на форму в том числе. В чем суть бага. Опять же, этот баг можно хорошенечко пообузить тем, кто играет за Арк Вардена. Смотрите. Очень много снял я про него багов, то есть раньше он мог покупать рапиру и создавать свою копию, и у нее тоже была рапира. Это было давно и неправда, миллиарды лет назад. Потом рапиру запретили, и вот, создавая копию, у нее рапиры не было. Тогда я выпустил видео с багом, да, если мы а, берем одну часть и закрепляем ее, потом берем вторую часть, да? Создавая копию, у нее появляется рапира. Это тоже пофиксили, да. Я еще повторяю, сам Гейб сидит рассматривает все мои видео. Сейчас я вам покажу новенький баг, новенький, свеженький. Он относится к иллюзиям. То есть, смотрите. Если сейчас я сделаю, например, а, с рапира сделаю иллюзии, у них остается рапира. Все хорошо, рапира у них работает. Но, если я сделаю с рапира свою копию, у нее уже нету рапира, правильно? Она не передается, и у иллюзий тоже не будет. Сейчас мы через баг сделаем так, чтобы и у иллюзий в том числе были рапиры. То есть в итоге у четырех иллюзий будет рапира вместо двух. Как-то так, большое вступление, я думаю, да? Ну ладно, я думаю, все все поняли. Это делается по старому дедовскому способу. Да, через закрепление. То есть мы, как обычно, закрепляем часть рапиры берем вторую часть. Здесь минус в том, что у нас целой рапиры не будет у нашего героя, но ну, думаю, это не так страшно. А, рапира будет, во-первых... Давайте по-другому закрепим, вот таким вот образом. Блин! Еще раз давайте сделаем. Собрал случайно рапиру. То есть я покупаю одну часть, закрепляю, покупаю вторую часть. Теперь или это используем манту. Делаем теперь по-другому. Закрепляем вот так вот и вот так вот. Все. Видите, я использую манту. Рапира собирается у иллюзии. Я создаю свою копию. У нее также две части. Она использует манту. Собирается рапиры. <laughs> Лал. И в итоге 4 рапиры. То есть, смотрите, закрепление может не, срабат... не сработать сразу, поэтому лучше пробуйте менять местами. То есть, не получилось вот так вот. Если, давайте, например, сделаю таким вот образом. Я закрепляю эту, снимаю ту закрепление. Вот видите, она не собирается, да? Вот, не собирается. Наш закреплять нужно все-таки через Demon Age. То есть мы его закрепляем, а здесь снимаем. Теперь все собирается. Вот такие вот пироги. То есть с помощью бага мы имеем 4 иллюзии с рапирами. И опять можно хорошенечко попушить. Вот такие вот дела, друзья мои. Также хочу еще а, сказать вам хорошую новость, да? Она будет полезна, в первую очередь, для тех, у кого есть свои каналы. А теперь, ну, в течение нескольких дней я начну выпускать видео с лицензией Creative Commons. То есть, это открытая лицензия. Что значит, если у вас есть свой канал, вы сможете брать или полностью мое видео, или часть видео, заливать к себе и даже монетизировать. Мне для вас ничего не жалко, то есть вы сможете получать копейку за мое же видео. Но там нужно, само собой, указывать автора. Это само собой. То есть у таких видео вы увидите, у них будет иконка такая CC. То есть там будут, как обычно пишешь, пишешь, ну, пишется, что видео HD, и рядом будет CC, Creative Commons. То есть это открытая лицензия, вы сможете монетизировать. Если вы, например, сейчас, да, скопируете мое видео, то партнерка кинет вам страйк довольно быстро. А теперь снова лицензия. Я просто решил для народа отдавать свой материал. Зачем только мне его хранить, правильно? Используйте, получайте за это деньги. Почему бы и нет? Вот такие вот у нас пироги.